Hi Leute, wir gucken uns einen neuen Pokémon-Trailer an. Let's go! <laughs> Mit dabei, oh, It's oh, oh. mit dabei Mitzi und Max. Oh. Ah. Zeigen neue Pokémon, ich bin gehypt. Wow. And battle them. As you embark on an oh, adventure oh, ja. where the familiar charms of the Pokémon series <laughs> ah, evolve. Das Spiel sieht aber echt so gut aus. Sieht wirklich gut aus. Oh mein Gott, das war's da. So, ich habe mir den letzten Trailer nicht angeschaut, weil da gab es endlich nicht mehr aus wie Quecksilber. Ich habe mir den letzten Trailer nicht angeschaut, aber der war auch nur ganz kurz. Fand ich interessant. Ich bin hier nur für die Pokémon. Ja. Story werde ich dann schon sehr ins Spiel. Ich bin hier nur für die Pokémon. Eine <laughs> Junk. Gott, das Gras sieht aber nicht so schön aus. Warum ist es so groß? Lechonk is a gourmand. Warum ist Crack klein? Das ist eine kleine Ente. Das war eine kleine Ente, wie groß soll das sein? Aber <laughs> vom, vom Worldbuilding sieht das sehr aus wie Gen 8. Also nicht wie Legends, sondern eher oh, wie oh, Schwertschild, genau. Hä? Kennst du doch. Ach so, ich dachte, das sah so aus wie so ein neuer Pokéball oder so. Ja, ja, ich weiß, dass das diese Crystallizer haben wir ja schon mal gezeigt. Terralisierung. Ja. Ihnen ist einfach Terra. <laughs> Terrakium. Okay, jetzt muss Terrakium im Spiel sein. Jetzt <laughs> wird läuft, wie es kurz stehen Terra Terrakium. Hä? Is that a glowing Pokémon? Was? Ist das Metino? Ist es po Achso, es ist Pumelo. Oh. Es steht einfach nur so rum wie so ein PC. Bitte sprich mich an. Wild Terra Pokémon? Looks Apparently these sparkly wild Pokémon will terrastalize in battle. So wie ich das verstehe, ist es random, welchen Terra-Typen sie hat, ähnlich wie äh, Kraftreserve. Nein, nach Kraft, Kraftreserve was. Oh, okay. Ziemlich interessant. Also okay. ich verstehe es jetzt gerade. Dass es random ist, aber du kannst es irgendwie ändern. Tough. Sag ich mal. Also ich möchte eigentlich nur Mega-Entwicklungen zurückbekommen. Dealing enough damage to a wild Terra Pokémon causes its terrastalization to come undone. Und oh da kann man die fangen. Oder warte, das ist nur für Throw a Pokeball. Okay. Jetzt war so ein kritischer Fang. Nice. nice. nice. LOL, das Mini. Ah, guck mal da links! Das Ding da! Oh man kann das Ding da schon sehen. Okay, man kann sehen, welche Terra-Typ es hat. Das ist gut. Lies über Kraftreserve. Ich mag, dass dieser, dieser Geistkristallhut ist einfach der Geist aus dem Lavandia-Thron. <laughs> ja. Da, Wiglet heißt es auf Englisch. That's because the trainer gave Quaxley the Let's Go command. <laughs> let's go. Oh mein Gott, let's go. Am Ende ist es ein Shiny. Hä, da kann ja. dir einfach so angreifen? If a Pokemon gets Schon in den Kampf zu gehen? Item, it'll go pick it up. Just like Quaxley here. What a useful command for searching your surroundings. Voll useful, stehen zu bleiben, so Knopf zu drücken, als einfach einfach hinzurennen. Ja, stimmt. Next, the trainer opens his map oh, die Map. where he wants to go. Oh mein Gott, Rotom Map. Google Rotom Map. <laughs> you can set a place as your destination to keep yourself on track as you go. Okay, Then we can oh, hop atop the legendary Pokemon <laughs> Miraidon and get going. das bist so weird. Das ist so komisch. It's a base belonging to Team Star, the school troublemaker. School Starfall Troublemaker. Street, one of the three major stories that will make up your Paldean die adventures will unfold in bases like this one. Team Star heißen die. Is the first three? Time to face Team Star. Schon ein N64 Our trainer aus. rang the bell and barged into the base. That takes some guts. Hä, was? Was geht jetzt ab? Bad. There are lots of grunts around. Okay, zumindest meine Pokémon da. They just won't quit <laughs> blocking the way. Nice. We'll need to use Let's Go. Schnick da. Anscheinend ist äh, ähm, ziemlich Gönn. Ja, Mike, ich hab dir gesagt, das ist ein Pokémon und es sind nicht zwei verschiedene, aber du hast mir ja nicht geglaubt. Okay. Haben wir noch gerade. Ah, hier ist auch ein Pokémon, das Auto. Nein, die Engine. Die Engine. die Engine. Ich weiß nicht. Mela. Schon hübsch. Die, wurde ja schon gezeigt. Ja, ich hab den letzten Trainer nicht wirklich viel gesehen. You'll have to wait for your own adventure to see how a battle like this plays out. Now, let's check in on another trainer. How's her adventure going? Uh, us? Aha! She's using the TM machine at a Pokémon Center. Oh. Schaut mal da links, Girafarek. The TM machine lets you make your own TMs, also known as technical machines, ja, stimmt. Oh, using cool. materials Pokémon drop when you defeat or catch them. Das ist cool. Hm. das finde ich cool, dass man die sehen kann, was man da kauft. Vor allem musst du immer nachgoogeln, was für eine TM was ist. Ah, das ist die, das Kram-Pokémon, das neue. No. Oh, warum fährt das Ligi eigentlich nicht? Es rennt, obwohl es äh, Reifen hat. Ja, das halt ist halt das aus der Vergangenheit. Ja, aber guck mal, es hat Reifen, warum fährt es nicht? Ja, weil es die Vergangenheit ist. Ah, das will, worum will ich sehen, das sieht krass aus. This is one of the stops on the path of hm. legend a story where you'll seek out legendary Earths called Urban Path of Legends. There it is. A gigantic Titan Pokémon. Wie eckig die Augen sind, Alter. <laughs> ja, aber ich da hat was. Right off the bat, there's Icy Wind. Es gibt mir so richtig Kingler-Vibes, das Viech. Ja, mich erinnert es eher an Krebutag. Ja, oder Krebutal, Krebskorps. Ja, ja Krebskorps. Ja, Krebskorps. Ja, Krebskorps. This is Blast. a new Terrablast. changes type to match the user's Terra type when the user is Terrastalized. It ought to be <laughs> handy uh, Pokemon with a Terra type different from its regular types. Looks like <laughs> Claw. Oh <laughs> What's our trainer doing now? Oh my god. Oh! Looks like she's oh, taking a little break from oh. adventuring to train Pokemon with das, a friend. Das, da haben wir ein neues Pokémon gesehen. Weil Gott pfeift da. Nee, nicht da, das ist das andere, was getauscht wurde. Das, war der Apfel, den kannst Künstler. das, das war Graf Ei, das war Graf Ei Ei. Ja, ja, genau. Ich frag mich, warum die ganz viel Girafarik zeigen. Hm. hm. Oh, es entwickelt sich. Ich bin so hyped, ich liebe die Entwicklung, die sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. <laughs> Ich liebe es. Farigiraf. Oh lol, <laughs> ah, ja, der Name. Ja, der also, Name! Also, also, das Der Name, ich liebe es. Epic ist Spiel. Farid Giraffe. okay, die liegt falsch, das ist nur, das ist nur Psycho ist. Es ist auch noch nur Psycho. Ich möchte so ein Hoodie haben in Real Life. <laughs> Ey, bei der Karte wurden zwei Puppen gezeigt. Hey, Ey, ey, ey, warte, warte, warte, warte. Die kennen wahrscheinlich die show you the ropes, is all fired up. Before you can battle Sunflora halt einen Sieg. You'll first have to pass the gym test at their gym. Junge, warum sind die so 5 FPS? Alter, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. <laughs> Aber die NPCs? Sind super. Was ist das denn? Gracius. Der wurde schon gezeigt. Oh, für dope. Kannst du eine Relette, aber hat einen Mogelbauch, ich liebe es. Der erinnert mich an irgendwen, aber ich kann nicht sagen, an wen er mich erinnert. Oh oh. Jetzt ist es wirklich ein Baum. Ein richtiger Baum. Jetzt ist es ein richtiger Baum. Es hat seinen Wunsch erfüllt. Aha! She's gonna fight back by having her own Pokémon terrastalize. Gerudo became a flying type. Hä, lol. Guck die NPCs. Ich weiß nicht warum, ich finde die so lustig. Wenigstens die spawnen die nicht, während die angreifen, die Pokémon. Ja. <laughs> Ja. Oh, schöne Stadt. Uh, oh, oh, das interessiert mich. Ah. Oh, schöne Haare. Das ist stimmt, hätte ich jetzt reden, oder? Ja, das ist Eine äh, weibliche, glaube ich. Vielleicht kann man jede Frisur nehmen wie in Splatoon. Ja, das kann auch sein. Ist ja auch so. Das, das, das ist am besten, das ist am besten. Oh Junge, das ist jetzt schon besser als in allen anderen Pokémon-Spielen. <laughs> Bitte. Oh, Nichts <laughs> <laughs> Selfie-Mode. LOL. LOL ich will aber die Klamotten sehen. Klamotten. Oh, Stinkert. <laughs> <laughs> Looking back on photos you've taken of scenic vistas or memorable moments with beloved <laughs> Pokémon is just one more way to enjoy your adventure. Oh, ich liebe dieses Viech. Mr. Titan. Hör, mach, Lurk kann alle auf einmal rausholen. Curry, Curry. Curry, oh, Curry 2. Oh, dieses Voltilam-Ding. Okay. Das ist einfach wie in fucking äh, Nintendo. Das ist Pokémon Army. Guck mal da rechts, das neue Viech. Weihe, ey. Ja. Naja, wurde noch nicht einen Trailer gezeigt, glaube oh, ich. Ne? Sieht aber besser aus. Oh, Was? Apparently, eggs can sometimes be found during picnics. Alter. Aber jetzt wow, ah. Curry. Curry 2, Alter. Hat mich noch nie interessiert, dieses Minigame. <laughs> Okay. Warte, ich sitze nicht mit Curry, sondern als Sandwiches. Aber man kann, aber man kann das frei auswählen, wie man das platziert. <laughs> kann man bestimmt einen Amogus irgendwie machen. Ach, oh Mützi. Oh Ach, Mützi. Das ist natürlich das Erste, woran du denkst, ne? <laughs> lecker! Das sieht aber wirklich voll lecker aus, ey. Das würde ich essen. Oh, mit einem Evoli oben drauf. Lecker Stäbchen, Jam. Also ich würde das essen. Hm. Was war das für ein Blick? Oh, <laughs> das war ein bisschen sass. Das war ein bisschen sass. Der war ganz normale Pelo. Ja, stimmt, warum? Wie langweilig, wie langweilig dieser Trailer einfach kommt. Where to go next? Hey, zumindest dieses einfach nutzungslose äh, äh, Lächeln. Stimmt, Multiplayer-Aspekt gibt's ja auch. Und Realtime. Can these trainers work together to defeat the Terra Pokémon before time runs out? Da war gerade Naruto. <laughs> Da stand Naruto, der Vierergar. Oh, ich hoffe aber, dass sie es hier so gemacht haben, dass auch die Pokémon von NPCs mit den Gegnern spielen. Ja. Aber es sieht echt cool aus. Das ist viel interessanter als ein Schwert und Schild, meiner Meinung nach. Weiß nicht, wie ihr das seht. Äh, ja, finde ich so etwa auf dem gleichen Level. Aber ich mochte die Raids ja eigentlich. Das Einzige, was mir daran nicht gefallen hat, ist, dass die NPC-Pokémon nicht gescaled waren wir hm, haben bei 5 Sterne Pokémon immer noch Carpador eingesetzt. Ja. Du konntest es als <laughs> Einzelspieler gar nicht schaffen. Und das war halt einfach scheiße Design. Ja. Denke also das noch? Ja, das wir ja. Das sind vielleicht, vielleicht, vielleicht fertig, wow. Cool. Ja, ist eigentlich so ziemlich das gleiche, nur hoffentlich ein bisschen besser und interessanter. Ja, hoffentlich auch äh, besser Design. Habe ich nichts gegen sage ich so. Ich habe allgemein nichts gegen dieses Terror Crystallizing, wie auch immer es heißt. Farihira. <laughs> Sieht ziemlich cool oh, aus. Wow, that was a beautiful Terror Raid battle victory. And with it comes the chance to catch this Terra Pokémon. When you join forces to win your battles, Wer denkt sich denn so, Alter, hier muss ich jetzt einen Primärball gewinnen? Ja, da wird bestimmt drin bleiben. <laughs> Die Animation, wie die Oh, lol, der Ball! Ja, oh, das sieht richtig cool aus. Und der Boden so pixelig, oh nein! Ja. <laughs> Junge, der Ball hat einfach nur genickt. Jupp. Ja. Jupp. <laughs> Das. Ja, war cool, haben wir aber nur einen Pokémon gezeigt, leider. <laughs> Also ein komplett neues, was man noch nicht gesehen hat. Ja, dann hat man schon mal irgendwo gesehen. Die Animationen sind aber voll cool. So aber ihr wisst alle, ich bin gehypt auf das Spiel. Ich freue mich, wenn wir das dann zusammen im November, glaube ich, kommt es raus, zusammen spielen. Ich weiß immer noch nicht, welche Version ich spiele. Ich werde wahrscheinlich beide gleich. Ich warte erstmal ab, welche Pokémon mir besser gefallen. Weil die Legis sind beide cool. Shine bright, like a diamond. Okay. Das war schon nice, war schon sick. Ähm, ja. Genau, ich möchte aber einmal ganz kurz auf Farigiraf oder wie es hieß, zurückgehen. Farigiraf. Wie hieß es denn hier? Ich habe ganz kurz das gesehen. Und zwar finde ich das Viech echt cool. Farigiraf, genau. Ich finde das richtig cool vom Design her. Äh, ich möchte unbedingt in Real Life so ein Hoodie haben. <laughs> das wäre so cool. Ähm, Blutzug ist im Spiel, cool. Äh, weil Blutdruck ist nicht häufig, dass man einen Omod sieht in Pokémon-Spielen. Ähm, aber das ist auch nur was, was mich interessiert. Ja, ansonsten hat man nicht wirklich viel Neues gesehen. Den Rest kannten wir ja schon. Ansonsten. Noch dieses Menü da, wo der seine Pokémon geöffnet hat. Vielleicht hat man da irgendwo noch was gesehen. Warte, warte, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, warte, ich schick dir noch einen Screenshot. Ja, schick mir noch einen Screenshot. Was, was, was, im, was Hier, das Menü meinst du? Äh, äh, nein, nein, nein, warte, warte, nein. Sieht man da oben rechts. Oh! Ja. Hä? Da wurden ja voll viele Pokémon einfach geleakt. Das, das, das, war ein Trailer. Wir haben einmal so einen, so einen kleinen Super Mario Pilz, aber halt so ein braun und weiß, okay. Das, das ist, ich glaube, ein Salz, so ein Salzbrocken. <laughs> zeig mal, zeig Dann haben wir so einen grünen Papageien. Und wir haben so eine kleine weiße Maus, erinnert mich sehr an Picochilla. Und dann haben ja, wir das neue Kokosnuss-Pokémon mit dem neuen Typen Coco. <laughs> mein, mein komischer Bibertraum. <laughs> ja gut, das war dann aber für heute diese, dieser Trailer gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, wollt ihr noch was sagen? Amogus, jetzt kannst du mit nicht mehr sagen. Nice.